नमस्कार दोस्तों टेक्नोलॉजी में आपका फिर से स्वागत करता हूं और आज मैं लेके आया हूं सैमसंग का फ्रिज उसका आज मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरह का कैसा है तो आज वीडियो के साथ बने रहें तो सबसे पहले ये जो हरी चीज़ है इसको आपको काट के हटाना पड़ेगा आपको बहुत टाइट है इसको काट के हटाना पड़ेगा दूसरा है दूसरा का भी इसको दोनों को करने के बाद आपको इसे कुछ इसे उठा देना है इस तरह से आपको ये उठा देना है कुछ इस तरह का आपको दिखाई देगा पूरा जाली टाइप का बना रहता है लेकिन इसमें नहीं बना रहेगा इसमें आपको इस तरह का ये सेपरेट होगा जिसमें आप दीवार दीवार साइड में भी लगा के रखेंगे तो इसमें तो ये पूरा सेपरेट है और ये नीचे में आप देख रहे हो यहाँ पे इसका ये पावर केबल और ये नीचे में ये इसका मोटर तो ये थोड़ा सा इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन दिया गया ये सेपरेट के लिए अब मैं आपको इसे थोड़ा सा घुमा के वैसे आपको फ्रंट का मैं इसको दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से ये आपको मैं इसको आप ओपन करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह से आप तो ये इसको आपको ये ये चीज़ है इसको हटा देते हैं और इसे ओपन करके दिखा तो कुछ दिखाया अच्छा ये आपको नीचे में ये हाँ, शीशे का दिया गया

ऑन करके एक बार दिखा किस तरह से आपको ये डायरेक्ट कूलिंग का सिस्टम यहाँ से आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं प्लास्टिक का दिया गया है ऊपर से वाला पानी का बोतल मतलब इसके लिए यहाँ पे आपको ये नीचे में आपको आलू प्याज रखने का ऑप्शन नहीं है इसको ऑप्शन है यहाँ पे क्या आलू प्याज रख सकते हैं ये थोड़ा सा आपने अच्छा है कि आलू प्याज रखने पर आपको दिक्कत नहीं होगी तो हमने तार इसमें फिट कर दिया है और अब जाके इसे हम ऑन करेंगे